大丈 フープやね練習中のフラップやろ。まだよ ふたじゃんフラフープが回っては回り始めてから首動いてるよバレたな <laughs> もうちょっとすぐ回すぐ振らないかんわいちゃんすぐ振らない

我咪咪，我咪咪。 <laughs>